Streetball Mixtape Volume 1 Quando vedo la stecca a mano, mi metto sul biliardo e colpisco la palla, si sente fare toc toc, stum, stum, stum, tac. Non è un rumore, è un suono, musica. Thank tutto in buca Ottava palla in buca, fuga sulla melodia, fruga nella mia scia mentre la via muta, loop loop e rima sputa, meso sul bumba cuca, sull'empissi niente pissi pissi pussi zero duca, duca. basta che tu traduca, Sempla, sembla, sventra, black mamba, rap samba e sambuca, nessuna parrucca, rap serafico, tu di sera fico ma la mattina butta, il gap tra fuffa e frutta, resto con la pace in cuffia tutta. massoni Spingo pad contro i padroni Non ci ramponi, arpie, arpioni Arpeggio al peggio ma non patteggio con marpioni Con vano marpioni, dal mardoni Pardon se non sto a fardoni Di rime o faldoni, fa domi, mai domi Frapponi, dubbi ma non ti frapponi Fai il tip tap con chi tappa e stai in pappa Passa il mic, dai la dara per la dara Pide amara finché l'odio emana e para Fa bang bang nel Bengala Più falso della Bengula Impara, l'impero impera ma prima separa So con chi scala l'altana sul boom, ba, boom Blocco lo shoe dello shogun Channi loop al loop, tracchi a look al lupo Tubo, tubo, rubo, sempo il buco Lo zio sempre, sempre cupo 8 Ball Mixtape volume 1 Passa il mic l'opposto del rap un po' opaco, un po' pacco MC crack contro MC cracco Cracco, stili fresh Occhio allerta prima del crash Recchia aperta più di Ganesh Tra i resti resto restio Da stronzi, bonzi, nonzi, pensa Costo ronzio Col mio brio che vi svelo Da tempo nel tempo del basso livello Sei libero cima è un libello Con stilemi tra stilemi che mi ribello Passa il mic no nel D che è vivo Non vi vedo come l'arrivo, non vi credo come al cattivo Piuttosto mattivo nell'attimo attido a chi so che è ricettivo Fanno a gara a chi c'è primo Esprimo il dissenso, rimo il bisenso senza che ci penso sei nel chip denso dentro a Matrix Ultimi giorni come l'Ionix, prima dell'immenso mi mergo nel gergo, da tengo ergo mi sporgo senza che me espongo troppo, spingo il doppio. Sogna bingo lingotto, prendi in bisca un biscotto. Chiedi a rischio e riscatto, ma prendi dis pure dal disfatto di X Factor. Siete miss e fischiato, peso e cianni nel misfatto. DJ metodico. miracolo delle meraviglie della natura. Vita amara, Sahara, para, bello per il ballo che si prepara. Pronti per i world of, vite nei loft, nelle vie croft, Lara. Lo che fanno a gara a chi la spara. Carabine comba, vale più la vita o la libertà. Qua chi appare non appara, chi bara spesso è chi para. Aprite le gocce, chiudete le logge, l'oggi è un contagocce per un Niagara. La verità è una perla rara, chiara una regina con la chiara, trattata da puttana dentro sta caciara E mossa impara, oppure alzati e impara Diventa cicala, scala la scala Stana, chi con le tenebre cala Nessuna lode, è solo infamia Dall'alba al tramonto, dalla culla alla bara Nel labirinto del finto segui il filo di lana Fanculo e sire Sire si re, profumate come sole che il mondo suola, Tirarti mentre aspetti che ritorna il sole L'aspetto mente, lascia menti sole Riavvolgo nastri, spole, rizla, torna sole Ostruttivo, flusso attivo, ti vogliono schiavo e schivo Schivo, lo schifo come Daniel San Vivo il funk da clan più clandestino Hip hop nell'intestino ed è lusso pure tra gli stand Nutrimenti dagli istanti, frammenti di fanchi mai estinti Quando non son pose mai istinti Quando non è tecnica ma essere Musica maestra, in cerimonia, pace e gloria ogni pilastro la passione infiamma più dell'astro, sfama più di un lauto passo, è tutto un altro passo. fun avvisi Guardi sti film di serie B si sa la trama Io wild card sto tra i cat manco avessi una katana Dallo stivale come brisce e casci Qua cresce o crashi Tanto si cash a rush Li lasci lì quindi lasciali e rinasci Pasci con i gregge, la G regge punto Detta legge, aleggia, sfregia, acuto È chiaro ve gente, veggente, gente, è chiaro sto mondo è consunto Sta merda si confonde col santo, semplifica col sunto studio la sintesi clorofilla Per il conio un encomio venderebbero al demonio la loro figlia Pare un giugo il pianeta e la loro biglia Ma il suolo strilla Finché sto suono brillano che non c'hanno Scavo un solco, sorgo, mi volgo a cielo ciano Scosta sto vero piano per il vero piano Combao, moglio, ti mogli e ti butti Sei nell'otto, sei nell'otto dai lutti Omologarsi non è uguale per tutti Riso scotto, accessi distrutti, la che Cultino tu turni serali privé Incastro il mostro più del parquet Shotgun, flu, M3 per lo stato di minaccia perenne Accerchiati da droni, sbirri, massoni ed antenne Ultimo come la 8, più fiuto di un lagotto Otto pallene 8 24k, kiwi i wheeling got 24h guida guido come hot Cotto più del prosciutto, 8 volanti Gioco all'otto al volo, 880 88 Vola bassa la volante, volo a passo velante Ego troppo elegante, Marco Barco il polo Scheletri graffiano le ante Satelliti, lanterne, antenne, lan eterno Più del tappacaio a terni se vieni qua fai te Senza la pin, si sa la trama, etero dell'eterno Tempo al tempo, timbro su timbro, timpano il timpano Libera energia e sentiti liberi, Libidine dell'arbitrio Che qui l'abbiamo sì, sì, sì. Mi fondo in fondo tra chi lascia un segno e chi lascia un sogno in fondo Vengo su dal fango più di un fungo mediterraneo come mango e manco v'offendo Ma offendo come sciabolo a kendo, colpendo dove capita E capita la spada pure se il denaro è briscola A passeggio senza bussola ma di passaggio nell'abisso denso di sto viaggio in catene dentro la materia, ma leggeri come l'aria, nell'allaccio alla memoria. Ma appoggio ed alloggio nel corso del verso del mudo, verso l'ignudo Perso nella selva, non ti salva un salve, non ti risolve Silvan Niente pari a come pare, compare, oltre c'è altro, al di là di cialtroni Eppure se c'è chi cialtroni e chi in strada qua va già come va, perciò vada come vada, comba Amore grande, non mediocrità pura, alchimia vera, la magia vera Aura, aurea, germina pura Semina, semina mura, l'esina la sinagoga, non biasima mura Abiura e conflitto, ma c'è chi giura che afflitto, condanne e diritto Tre spanne più dritto, finisci sconfitto e confitto nell'anima Anima e fitto, mistero da secoli Non chiederà mai no che non fa per deboli Meglio che non ci speculi, non ti salva manco il veleno Coscienza di zeno, chan, meno fan Più volti, nuovi, colti in pieno E la scorza è ripieno L'omega e l'alfa, il bianco e il nero, il gas e il freno Pensiero alino, elementi normali Elementi mortali, sottili, corpi astrali Spiriti immortali dentro mondi immorali Insegnamenti prima scritti e morali Give me, give me, My style is the best. Remember that. meglio di un pianto Alzo l'impianto contro l'impianto Opera al bianco come in alchimia Scaccio gli altri via finché non salta il banco Qua ci si esalta rando, tarando Mando avanti sta baracca rando Non so se rendo, fendo Lo rendo e la sua trafila Serrando le fila, tra chi sa fila E chissà chi sa fila su opposti binari Ti infamerebbero valessi almeno 30 denari Fanno filare, fanno filiari capi in capirriti capillari Resteremo in dodici cani e domiciliari Tra codici schiavi pure senza catene Il peggio mo' viene Canti di sirene, amine, vortice spari Respiri, aspiri, espiri ma non espi Codici mali Canto Rido Canto Rido ゃんと